Mein Vater, der war nicht schwach. Trotzdem haben sie totgeschlagen. Ich werde mit der Erziehung des Werner nicht mehr fertig und bitte zur Abwendung einer weiteren Verwahrlosung um Einweisung des Jungen in Fürsorgeerziehung. Bielefeld, 26.11.59, gezeichnet Frau Herzog. Da habe ich mir gesagt, mit dieser Mutter, willst du nichts mehr zu tun haben, das ist nicht deine Mutter. Die hat mich nicht einmal in den Arm genommen, sonst was, die hat mich nur ins Heim gebracht und weggestoßen. hast du eine Art Polizei gespielt? Nein. Wie würdest du deine Rolle da sehen? Streitschlichter? Streitschlichter. Durch Werner habe ich überhaupt erstmal, wie gesagt, äh, erstmal erfahren, was überhaupt Leben heißt. Ich würde es auch wahrscheinlich immer wieder machen. Lordy, oh Lordy.